भोपाल में दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रज्ञा भारती का नाम करीब करीब फाइनल हो गया है और इस बात के संकेत मिले हैं कि आज इस नाम की घोषणा हो जाएगी उल्लेखनीय है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कोई चेहरा तलाश नहीं कर पा रही थी लेकिन अंततः उन्होंने प्रज्ञा भारती का नाम फाइनल कर दिया है प्रज्ञा भारती लंबे समय से जेल में बंद थी और कानूनी लड़ाई उन्होंने लंबे समय तक लड़ी है कुल मिलाकर वो हिंदू चेहरा है और यह बताया जाता है की मालेगांव ब्लास्ट के मामले में वे लंबे समय तक उन्हें जेल में रहना